从小我的生活休闲娱乐就是跟石头有关，然后最早的记忆就是从呃捡石头开始，就是在大自然中，有时候你可以捡到一颗呃你觉得它很美丽，但是它的美丽又是属于自己发现的那一种，然后每个人可能都会捡到自己属于自己的那颗宝石。那因为要把这个。 花莲在地的台湾墨玉变成一个好的产品，我后来今年就觉得，嗯，健康这件事情是我很关注的，用信物美玉的信物送健康给好朋友是一件很有意义的事情。于是我做了一个呃一套不药而愈，不药而愈它的功能就是把项链戴在身上，但是它同时可以让你拿来刮痧。 对，我就觉得这个保健、身体健康是可以实实时做起这件事情，蛮有意义的。那不药而愈，它有五种造型，五行木、火、土、金、水，它就是针对每个人的需求而不同，把古代这样子很严谨，而且它是一个有功效的学说，把它变成具体的器物，我。 我们在这上面花了很多时间。那花莲的在地墨玉是我们这里特有的材质，嗯，用好时做好事，就是我品牌的初心。